За та бүхний энэ өдрийн амар амгалан гайлтхий. За өнөөдөр нүүр тулах уулзалтын 7 дугаар уулзалт боллоо. Сайхан боллоо. Тэг хүмүүс хийрсэн байна зөвг нь. Нэг 20 гаруй хүн л бичүүлсэн байсан юм аа. Тэгээд бас нэг хүн л бас нэг 2 3 хүний л асуудалтай ирдэг. Ийм болсон юм байна тэгээд тоон өсөд явчихдаг. Ийм л юм болж байгаа. Тэгээ нөр тулгуулцалт бол одоо энэ онлайнээр явуулж байгаа энэ үндсэндээ бол үзлэгчтэй ч чагнуураар гардггүй эмээр идэгдгүй ийм л өвчтэй автоиммуны олон хэв шинжтэй юм өвчтэй өмсөдөл ирж уулздаг шүү дээ. Тэгэхээр харьсаар дуурсан, тархлаа унсан, автоиммуны илүү юм өчөвдсөн төрөл бүрийн олсод л ирж уулздаг. Тэгээ дараа ч одоо одоос нь сууг нэгээр ингээ явуулахар ч бас нэг асуудал аль дэ хүмүүсийн өснөө амралтын өдөр ингээл тэнд энд яагаад тэгээ дараа чи 8-аас эхлүүлээд ингээ сан дээр аваад сан дээрээс оператор авцсан байж байгаа. Тэгээ оператор маань хариуцаад ингээ сан дээрээ аваад тэгээ нэг уулзч байгаа хүмүүсүүд их бас нэг ажил чирэгдлийн багасхыг гэж ингэж бодож байна. Дараагийн удаас ерөөсөө уулзаал уулцхоор өрөөнөөс уулц өрөөнөөс гараад нөгөө өрөөнд ороод жороо авчдаг. Ийм л байдалд шилжүүл 2 3 дахиж явсаас дээр юм өгч ингэж. Ингэж бодож байна. Иймэрхүү бодогдлоо. Тэгээ нөр тулсан уулзал уулзалт бол маш их ач холбогдолтой юм байдсан байна. Канад л тэгээд харагдтыг тэгээд би санзаартгүй л байсан. Тэгээд үнэхээр энэ хүмүүсийн цаг юмсан их чухал. Тэг шууд шууд хариугаа авчдаг. Тэгээд өөр чухал юм бол тэр Э, нэг дор асуудлаа нэг мөсөн нэг мөр шийдүүлэх тийм асуудал байдаг байж тээ. Автоиммуны олон хэв шинж тийм олон симптомтой өвчтэй э, олон хам шинж автоиммуны синдром гэдэг штэ. Тэгэл үе мөч зүрх э, хоолойноос болоод тэгээд зүрх бөөр эдлэг гэл ингээд явцсан систем дамжээ дамжээ дамжээ явцсан бамбай Энэ олон юм дотроос чи альнаас нь эхлэх үү, яах вэ гэх үү, уучраа олгоо гэсэн юм л хүмсүүд байдаг шүү дээ. Автомат өвчтөө хүмсүүд. Тэгээ хаанаас нь эхлэх үү гэдэг учир учраа нэлээд ямар учиртай байдгийг нь яар тайлбарлаад ингээд өгтэн зэрэг төмсүүд бол э, хамаагүй дээр их баярлдаг юм л байт юм байл. За өнөөдөр энэ уулзалтан дээр хүүхдүүд ирлээ автизмтай хүүхд Тэг хэцүүлтэй гэлээ чинь ойлаалах гэдэг л. Явдалтайч тэгээд энэ чинь бас нэг хуучин онлоор бол нэг хөнгөн хүн гэсэн хоёр л англи байдгаас одоо чинь дөрв болцсон шүү дээ. Тэрийг тогтоох 30 үзүүлэлт Европоор 32, Аз 30 үзүүлэлтээр гаргаж ирд юм бил төвшин тогтоод ирлээ засаа комисс. Тэгээ автизм гэдэг ингээд комисс тогтоогоод ингээд өчгдөр цааш тийх нь хүүхдүүдийн амьдралд ч гэсэн тэр аутизм гэдгээ тогтоолгоцсон тусгай карттай энэ төр. Манай Европт бол тийм л карттай ингээ явждаг. Хэрэгэлдэг юм хэрэглэгдэхүүн бүх юмнууд нь хүртэл өнгөлтэй тийм л байд. Манайд ямар би бас сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч бас аутизмтай хүүхдүүдийн групп гэж сайн ажилт группуд байт юм лээ. За аутизмтай хүүхдгээд нөхөнд нэг хүнд хоёрыг яллахад уг нь гайгүй шүү дээ тестээр ялганд хар хараад бас ялгаж болж тэр толгоогоор хан мөргөөд юм уу юмар толгоогоо нүдээд тэгээд ингээл очимтаа тэгээд гаанууд нь бол нэн хүнд гэж агрессив чанартай байдаг. За тийм байхгүй тэгсэн мөртлөө контакт байхгүй хажуугаас нь дуутахад нэрээр нь дуутахад ямар ч реакц байхгүй. Тэгсэн мөртлөө телевиз зурагт тэгээд iPad лаптопны араас оцсны араас сонсоод байдаг. Тэр чинь сонсгол нь зүгээр үед ч тавтизмтэй өгдөж. Ганцхан тэр дархинд байгаа рецептор төр амьд аваас сонсогддог байхгүй. Хиймэл аваас сонсогдоод байдаг. Тэр рецептор нээгдэхгүй байна гэсэн. Тэр рецептороо дутмагчльтай төрсэн байна гэсэн. За тэрийг бол хүмүүсүүд үсээ ойлгохгүй тал хүндрэлтэй тал байдаг. Өөр нэг хүндрэлтэй тал нь аутизмтай хүүхдүүдийн юм мэдрэл сэтгэхийн тутамшилтай гэдэг ойлгоцгоцсон. Одоо харин их нээлттэй хүүхдүүдэд авчирах туулзаад учир учир начир явдлын цаагаар ингээ ойлгоод ингээд одоо энэ бол сайн агцалтай. Ерөнхийдөө л нуучдаг. Тэгээ сэтгцэн өвчтэй хөөгдлгээл ингээд тэгжл ойлгодог юм л нэг юм байна. Чээс эв эрүүл хөвгтүүд байж. Зарим талаар өөрийнхөө үйдэнгийн хөвгтүүдээс хамаагүй ухаантай хийж байгаа аралдж байгаа юмнууд, эрсдэгч байгаа юмнууд гэж гоцоо гоцхаатай хөвгдөд байдаг шүү дээ. Аутизмтай хөвгдөд. Тэгэхээр чи сэтгцэн өвч биш аахгүй чи. Утамшлын ч өвч биш. Гений өвч биш. Энэ зүгээр л эхийн эвлээд байхдаа л эхээс л болсон өвч байдаг. Чи эрт өвч тогтоочод байгаа шүү дээ. Эхээс л тээж байхдаа л их алдаа гаргацсан байдаг. Яа хэлдэж шүү дээ заримдаа. Зарим хөөхд хэлд орно. Ялангуяа тэр сүлийн хөнгөний хөнгөө эрэгтэй синдром, эрэгтэй синдром хэмжилж шашны Европ. Тэрэгтэй синдромтой хүүхдүүд үл хэл ороод ингээд ээж тэр ихний асуултаас л айх хэвээр. Эсвэл миний охин хэлдрэхгүй, миний хүү хэлдрэхгүй гэдгээс биш хамгийн ихний асуулт ямар асуулт ирэх вэ гэхээр ээжээ та намайг яагаад юм болгоцсон юм бэ гэдэг асуултнаас л айх хэвээр хэрэгжихийн хамаад байхдаа л эрцдэрэ хаалгацсан л хүүхдүүд байгаа юм. Жирийн хүүхдүүд. Ямар ч сэтгцэн өвчтэй биш. Мэдрэлийн дутуу ажилтай биш. Хэрүүл ус мэдрэлийн өвчтэй хүүхдүүд биш шүү дээ. Энийг л хатуу ойлгож хэрэгтэй. Хөөр нэг онцлог байдаг автизмтэй хүүхдүүд. Өөрийн ертөнцөөр амьдардаг. Өөрийн ертөнцөөр ертөнцөөр эрүүнд нь харсан гэх дургу. Ер нь тэгээд партнер гэж байдаг. Партнероос хамгийн их сонгосон ээжигээ сонгосон байдаг. Бусад хүмүүс их дургу. Заримдаа эмээ байдаг. Ийм байдаг. Сайхан илэрч хөвгдөд байт юм уу? Докторгүй байсан. Хоёр янзын илэршүүлэх хэмжилгээ явагддаг. Нэг нь бол итвэхжүүлэх шаардлагатай хөвгдөд гэж байдаг. Нөгөөх нь итвэхтэй, хөдөлгөөн ихтэй а ганцхан тэр тарихны эрц цавтарт шууд цусан хангамжийн шууд цогцолттойгоор өгöd тэгээд тэр эрц цавтарыг нээх хаалттай байгаагаа өөртөө хэлдэг шүү дээ. Аутизмтай хүмүүс. Яаж хэлэхээр зураг зураад зурулахаар дандаа юм юм нэг битүүлсэн дугуй цагэрэг ийм ягаа тэрийгэ саргаачсан ийм зураг зураад байдаг шүү дээ. Энэ бол өөрөө ингээд инстинктээр юм хаагдчаад ингээд би та нартай харьцаж чадахгүй штэ гэдэг инстинктээр ээжтэй гэр бүлдээ эцэгтэй хилээд байгаа байхгүй тэр өгдөж. Тэгэл тэр үнд нь туслахгүй юм байхгүй болохоор инстинктээр бас л буурлаа штэ. Им аац. Ялгуурлал толгоороо цогч аваал. Гүгэл юм л юм болдог. За нэг юм хөвгтүүд ирж уулзлаа Одоо ойлгүй яах тий одоо ойлно шүү дээ ээжүүд бол. За дараагийн бүлэг асуудал чоноо хөр үсэн. Одоо чоноо хөр би түрүүнд ярьж л байсан тэр яриа өгтөө ярьсан сууг нэгээрээс олно гэж ярьсан. Чоноо хөрвсийг яагаад арьсны өвчин гэж ойлгоод байгаа юм бэ? Вэ чинь суур алдаа шүү дээ энэ бол. Суур алдаа байхгүй юу? Ингэж ийм ойлгоцсоноос чи болоод цаашдаа явах илаашруулах эмчилгээний өвчин буруу явчихж Тэр тэл ноцтой алдаа урт гарна штэ гэж гарч штэ. Өнөөдөр ахи явж уулзлаа нэг даргыг туслах юм байна. Ийм ажилтай. Хүүхд байхад нөөжд. Аа «Э, маш хүнд хоолой хоолой гэсэн бага би алдсан байж маа. Маш хүнд өртөө тэгээд антибиотик маш их хэмжээгээр хийгээд тарай дэрийгээд өрөөд. Ингээд антибиотикийн эсрэг эсрэгцэлтэй болсон байгаа хөө. Би Тэгээ тэрнээс хойш ингээд антибиотик адаптац авахгүй болсон. Хүлээж авах чадваргүй болгоцсон ийм юм. Тэгэл эргээл өвддөг эргээл дархлаа байхгүй л гэдэг юм нэг ойлгоцтой. Яваад байсан. Тэгээ сургуулаа төгсөөд нэг тийм ажилтаа болсон. Тэгээд вакцин хийлгэсэн. Манай ч нэг тийм солиотой <laughs> хэтрүүл гарсан шүү дээ төрд ажиллаж байгаа юмсан бол хүүхдүүд залууч бүгд вакцин хийх хэрэгтэй. Тухайн үедээ тэгэл тэгж л байсан. Болж л байсан бил. Одоо бол инээдтэй байгаа байхгүй тийм ч. Вакцин хийдэг хуруужээ гэд ярьж байгаа энэ нөхцөлд бол тэгэл вакцин хийлгэсэн тэгээд энэ чинь анафилатик шокд оролцсон ба шүү. Угаасаа тэр хүчтэй эмтра вакцин хүлээж авахгүй гэсэн энэ бие организм хилцэн хүмүүсийг яагаад асуугаад юм асуумж авдсан шүү төснөх төгөлдөг. Маш нарийн бөөлдөг. Аллергитэй юу, харшилтай юу, харшилгүй юу, юунд эмэнд харшилтай юу. Тэрийг ягааж асууч болоогүй. Яагаад хийж байгаа юм? Тэ анфлатик шокнд ороод татж унаад, савж унаад, хорлоо жарлаа. Цогсоогоод антибиотик хийжсэн цогсоогоод хацаар явчихаг л шүү дээ норвегч 23 хүн 23 залуучууд анафилактик шок өгөөд нас гарч байцэрэг. Одоо хүртэл шүүхийн шүүх ажиллагаа дуусаагүй л явж байна. Тэгээ анафилактик шоконд орсон орсон л байна. Хазар амьдлцсан л. Тэгээ одоо нэг бие султай ганц таблетик юм уу тэгэл үү. Тэгэн шүү дээ. Угаасаа би организмд энэ толеранц алдсан байгаа юм чи. Ийм өргөд төр хөх хуйлаалаа. Хойл ш туйлахгүй гэд яах ямар ч аргагүй болох альчиж байгаа юм. Харшлаа бас л нөгөө нэг бороо ойлгосон яриад гэх дотроос явж идэг. Энэ харшилч хоёр төрөл чиглэл байгаа юм. Төрмөл олдмол гэж байна шүү дээ. Тэр өвдөг бол олдмол харшилтай болоо. Төрмөл харшил гэж. Төрмөл харшил гэдэг нь тэр дотроос ерөөсөө л угаасаа тийм худмын тэр талын юм хүлээж авахгүй. Тийм цус байна уу, илүү байна уу? Хошг байна уу? Таван цус байна уу? Аль нэг хэрэгтэй. Эсвэл аль нэг систем тэр зүйлсийг гаднаас ичгээ тэр манайхны хар тэр юм найн аршилтай гэж яриад байгаа тэр зүйлсийг хүлээж авахгүй тийм болцсон байгаа хүмүүс байгаа хгүй юу? утамшин чанаарус утамшин сэрэс утамшин хитяс утамшин тэр их ч одоо дотор талын тэр юмнуудын л харшуулж цуснаас гэтэл цусын цэвэрлж лупустэй хүүхдүүд залуучууд чинь цусын цэвэрлэх л хэвээр лупустэй хүүхдүүд одоо зөндөө ярьж болслоо том хонч байна тэр чинь псориаз гэж яг зөвл онцлогдсон байх юм. Тэрийг яах юм л бол гаднаас нь л оролдох гээд тэр чи яаж яа гэхээр хөвсүүдийн толгойд 20 жилийн өмнө хоцрогдол арьсны өвчнгөд гүн суудсан. Хүмүүсийн толгойд суудсан ард түмний толгойд сэтгэлгээнд эмчнэрийн толгойд ч гэсэн арьсны өвчөл гэсэн гэж цусан дотор байгаа биеийн дотор байгаа эдисийн дотор байгаа эдисийн хоорондын системд байгаа эдисийн гадуурх гэж биш шүү дээ. Эдисийн гадуур чинь аюултай шингээ явж байгаа шүү дээ. Хүний бэйнд байдаг гурван том шингэний хоёрдугаарт нь орж явдаг шингэн. Хойд уусмал хормон агуулсан ус биш. Хормон агуулсан ус гэсэн үг. Хормоотой ус гэж хэлж та. Сая нэр тамийн өгсөн байлээ. Электрикний уусмал гэдэг үг нь тэгээ сая нэр тамийн өгсөн байлээ. Сая хамгийн сүүлийн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага дээр нэг том юм яригдлаа шүү дээ. Хүн идчих уснаас бол таргалдаггүй. Идснээс бол таргалдаггүй, ууснаас бол таргалдаг гэж тийм концепт. Ягаад гэвэл хүний биений чинь 75%-ыг ус эзэлж шүү дээ. Эдис дотор, эдисийн гадуур, систем дотор. Тэгээд цусны дотор 8%. Бус нь дандаа өөр газар байгаа шүү дээ. Эдисийн дотор байгаа шүү дээ. Тэгээд эдисийн гадуур гэж. Тэр юм чинь л тэр хормон агуулсан ус шингэн алдчихаар сармгчтай зэрэгтэл гад бүрэн гадагшилж чадахгүй. Тэгэл манайхны хэлдэг хаваа усан хав янз янзын хавангууд зүрхний хаван гэх ингэ явчихдаг. Энийг ойлгохгүйгээр хашлж л байхгүй л дээ. За хавантай хүмүүсүүд ирэл үзүүлж би тэр сая сая байдлаар би тэрийг ойлгож байгаа учраас зүрхнийх нь зүрхний хав зүрхнийх нь систем суц зүрх суцны системийг сайжруулах ёстой. Гормоны тархыг бамбай дээд бөр хоёрт ажиллах энэ системийн ингээл ажиллахтай зэрэглэн ингээл. За дараагийн бүлэг өмсгүүд яг бай сайхан эхний жор хоёр дахь жор өнтер уудсан гой болцсон юм бэлдсэн ёо. Гой болсон харагч шээс настай. Симбэлзэл. Хоёр харагдсан хүн зүгээр ярил. Ямар ч хэлний юу байхгүй ярьж шít. Хөвжл. Бүх жорыг хөхөд бүх чараг очихгүй одоо ямар ч зөөр байхгүй та сөнгөн шингэ ийм гоё байгаа юм чи одоо хаалтын жаргал бол за дараагийн бүлэг асуудал эмгтээчүүд эмгтээчүүд өвч бол ашиг тархацсан юм байна гэдэг өгөнцөр байж гэн цагаан юм гардаг байж гэн эмгтээчүүдийн бас нэг эмзэг асуудлууд билийн намхагч байт юм л хэрэгтэй бодож ийм юм байна. Энэ юмнууд бол одоохондоо олж оргаараагүй судлагдчихлаа. Энэ 4 5 нилээ хэдэн юмнууд хамарсан тийм нэгдмэл жор гаргачихсан надад нөгөө чта маш их сууж маш их юм харж иж гардаг шүү дээ орчин шилхооны хөтэлгээд л яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд алийн яах вэ? Алийн дарааллуулж уух уу? дөрөв гурав юм уу дөрөвөн дагалдахтан гэж аливаагаар хаах бүгд учиртай штэ. Тэгээд бас тэрийгээ туршаастай австроотер дурчдээ тэгэл монголчуудаараа нь явуулдаг шүү дээ. Ийм асуудал тэрүүн дээр бол гарааг. За дараагийн асуудлын уус шиг бол бас гитцүү байгаа юм байна. Хаварчлчлаа тэгэл тэр ялангуяа тэр ханиад гэж хүмүүсүүд яриад байгаа эргэж уцдаг юм бол тэгэд яг тэр Б э 52-ийн яг шинжтэй эдгээл эргээл ханаад эдгээл эргээл халтдаг халдвар авдаг халдвар авах ямар ч үндэслэлгүй байх тал халдвар авчаад байдаг үнэн шүү дээ тэр үнэн байхгүй тав хоёр ч яг тэгж өөрөө өөрөөсөө халдварладаг штам үлдчихдэг үлдээл дараагийн эд сүрг ингээл халдварлал овоо гайгүй болоод цөрөг гинчтэй идэхтэйшээ явчлаа сайхан боллоо гингүтл эргэл халд эргэл халдж байгаа л гэж бодоод байгаа юм л да хүмүүс тэгэхээр эд эсэс эд эсрүү ингээд алдаад яваад байгаа байхгүй. Тэгэл эргээл хамран битүүрэл нулимсн гоожвал хань алгал хань алгас тасралт байна. Ингээл хөв залуучууд дээр бол маш их байна. Ийм хүмүүсүүд ихээр л ирж байна. Тэгээд энэ таргалтай хүмүүсүүд одоо маш их байна. Тэгээд тэрийг явуучрын хэлж ярьж өглөө яриа оруулсан тэрний бүхэл бүтэн цуурл явсан тэрийг олж эргэж харцгаа таргалт чинь ганцхан одоо өөх биш байна шүү гэдэг энэ юмнуудыг маш сайн эдсэн дотор байгаа ус маш нөлөө өгд юм байна шүү. Тэг яаж энийг гадагшлуулах хөөх гэдэг нь аргаануудыг бас нэлээд зааж өгл. Ингээд нэлээд цаг авсан л өнөөдөр ийм яриа болчлаа. Тэгээ цааш та бас ингэж л явах юм шиг ба. Тэгээ эн чинь тэр эн чинь 4n төсөл гэдэг ааш 4n төсөл гэдэг чинь нөр улан цэрхүү гэдгээр бол хитэн мянган хүн ингээд тэрүүгээр ороод шууд зөөр авчээл хаалттай гөрөө зөөр авчээл шууд ингээд там жороо авчиж байгаа тэр нэг нь явж байгаа тэгээд нэг дор энэ нүүр тулах уулзалт байж энэ ч одоо тэгэл 30 хүн гэж яхад чинь 40 ч болчих өнөд тэгэл 41 уулзалт 42 уулзалт 403 уулзалт 4000 үгүй ингээд явчих штеп тэгээ энэ уулзах ирээтэм тэр юм энэ олсруулах арга чарга юу байна сард нэг биш хоёр удаа, хоёр биш гурван удаа, гурав биш дөрвөн удаа, долоо хоног болгоо уулзч гаргаж чарах юу байна гэдгийг судалж үзсэн хэлгээд би төрүүлсэн. Тэг ийм байна. За нэг төр шийднэ гэдэг нь э, нэг мөснөл нэг төр л одоо жороо яриад тэр нэг өглөө нэг юу гаргасан юм э, нэг цаг өгсөн гаргаж боломж одоо танаас өнсөд ирсэн тэр талимд нэг уулзчмаар байдаг яах вэ их олоо явж тийм л дээ нэг нэг мөр хот руу ороод ирснийг сандаар ирчээд ингээд наашаа ярах гэдэг. Тэгээ асуучмаар байна байгаад байдаг. Тэгээ бараагийн нэг арчаагүй би ч одоо. <laughs> Өнөөдөр бол сайхан л үлээ төрсөн өдрийн баярын минь төр гээл гисгэхийн цайл. Тэгээ нэг харчвал нэг л нэг таван ус олчвал би гоё болчмаар байна. <laughs> Тэгээ ингээл идэглээ сайхан л байл ийм хүмүүсүүд ирдэг. Тэгээд нэг цагийн боломж олгосон. Тэгээд сан ажиллаж байгаа нөхцөлд 11-ээс 13 цагийн хооронд ингээд нэг хоёр өгчүүлээс олж боломж. Гараа ятаж нөгөө 4 5 юмныхаа алийг эхлэх вэ гэдгээ нэг асуугаад авал их том асуудал болно гэдэг тийм нэг дор гэдэг тэр нэг мөр гэдэг нь тэр кодгүй жар 21 кодгүй жар гаргаж өгсөн. Хуучин чих төвтэй байлаа шүү дээ. Ял нааша баахан зөөр чад өчтөг хэдэн мянган хүн дараалтад ихэнхэн доошо живчин тэгэл жил 2 жил хүлээд тэгээ нэг жагсаалт гардаг байсан юм. Тэр жагсаалтаар чи хүлээж штэ нэг жагсаалт чинь л 1000 э, хүн. Тэгээ 1000 мянгаар багцлаа гарах чинь тэгэл 2000 3000 эсвэл төр цаа цаа 3000 дах хүн дээр виж орох нэг байхгүй юм байна. Тэгээ тэгээ 2 3 янзаар ягаад нэг э, нөр ямар боломжлээ нэг юм нээсэн чинь хакерт тулаа байсан. Тэгээд дараа нь нүүр тулхул гэж яг өөрөө хувийн зөвхөн тийм л бич дөөр юм бичихгүй хаалттай гөрөв. Зөвхөн л миний л юм орно, өөр юм орохгүй. Тийм болон нээж иж нөгөө цэгцэрч тэнд хаалттай болох хүмүүс чөлөөтэй юм а бичил хайгаа шууд авчдаг тийм. Тэгээд тэн дээр яах вэ гэхээр тэр юу код гож оргож. Одоо нэгэн тийм системд орчих болохоор ерөөсө тэр хүмүүс чинь хариултагч одоо тэгэл 20 минут 30 минут болж нэг хүнд хариу өгдөг байсан бол одоо ч 2 минутын дотор тэр нөр булан дээр бичсэн юм ин хараалт баталт нь бичих чинь 1 минутаа л ажил ингээд надад ч гэсэн маш их цаг хэмжээ тэр хүмүүстэй ч гэсэн амар байгаа байхгүй. Тэгээ тийм нэг хамгийн том төсөл тэр дөрвөн энэ гэдэг төслийн хамгийн том төсөл бол тэр байгаа. Тэгээ тэр 21-нд ярыг чинь боловсруулах гэж маш их хож төнгөж ингэж хийж тэгээ хийгдэж байгаа. Тэгээд алдаа бол гавин швэшт одоо бол хэдэн сар явчлаач тэрийг Э, кодгожор авснасаа шүмсүүд их сайхан болсон. Өнөөдөр хоёр чум кодгожор уусан гэл зүгээр <laughs> царийн нүүр нь ямар гоё болд тэгээд чигтэн гоё болсон усад ирээд ингэ яв. Тэгээд тэр кодгожорыг цаашаа 30 л бол 30-аас цааш бол гаргаж болохгүй мэлээ. Тэгээд чинь нэг 80 өвчнөөс ч би нэг 50-аад өвчнийг л оролдоод байдсан шүү дээ. Эмчлэгээ 80 өвчин гэж байж байгаа. Тэгэхээр үл үндийн байгууллагач гэсэн. 25 онд шинжлэхдэх гэсэн тэгээд 100 гаруй өвчин болох шүү гэлээ. Ковидын жилүүд шинээр их олон янзын систем орж гараад ирсэн гэж сонсогдчихсэн. Тэгээ яд нэг 30-ын э, код болгоод тэгээд тэрнээс цаашх нь бол боломж хүлдээд чи яг өвчтөн эмч хоёр л мэдчих хэвээр өвчнөд байдаг байхгүй. Хинч өөр өөр хинч бүр нөхөр нь ч мэдчих болохгүй тийм өвчин байдаг шүү дээ. Эмчнэр бол мэдчихлээ. Тийм систем өвчнөд төр бас тийм өвчин байна. Систем өвчнөд төр бүр олон байна ийм байдалтай байдаг. Тэгээ болно. Чин тэр мэдчилгээр үлийн асуудал бас эсвэл янз бүрийн сэтгэл санааны асуудал ийм юмнууд гарахаар өвчнөж байдаг шүү дээ. Тэгээ учраас тэрийг үл үлдсэн нэг 20 нь бол кодгүй бол хуучин хуучин журмаараа явуулна гэж ингэж бодож байгаа. За өнөөдрийн уулзалт бол ингээд иймэрхүү боллоо. Тэгээд та бүхэнд одоо тэр чатаар ч олон мянган хүн ирсэн байж би одоо алийг гэж уншихад тэгээ тэр согнуудаар нүүр улангаар тэгээ ирүүлсэн тэр олон мянган төрсөн тэр за төрсөн өдөр гэж хэлэхэд ч бас насны буян гэх юм одоо насны баяр насны юу гэдэг одоо тэр насны ойч гэх дараа бас тийм тэрэнд минь энэ дэлхий дээр мэндэлсний энэ аз завшааны дээр баяр хүсэн өмсөд баярлалаа гэдгээ илэрхийлээд өнөөдөр онцод ч гэсэн бүгдээ их баярлалаа л гэл энэ удаагийн энэ бичлэгийг дуусгая та. За баярлалаа.